ka krijuar njeriun dhe i ka mësuar atij të folurit e qartë. Dielli dhe hëna ndjekin rrugën e caktuar. Bimët dhe pemët i përulen Allahut. Ai e ka ngritur qiellin lart dhe ka vënë balancën për çdo gjë, që ju të mos e shkelni atë. Prandaj, matni drejt e mos hani në peshë. Ai e ka bërë tokën për krijesat. Aty ka fruta të llojllojshme dhe palma hurmash me frutat si bistaqe. Ka drithëra me gjethe e kërcenj dhe bimë me erë të mirë. Pra, cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni? Ai e krijoi njeriun prej baltës së thatë, ashtu si vorba, ndërsa xhindet i krijoi prej flakës së zjarrit. Pra, cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni? Ai është zoti i dy lindjeve dhe i dy perëndimeve. Pra, cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni? Ai i ka lëshuar dy dete që të takohen, por midis tyre ka një pengesë që nuk mund ta kapërcejnë. Pra cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni? Prej tyre nxirren margaritarë dhe korale. Pra, cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni? Atij i përkasin edhe anijet që lundrojnë nëpër dete e që lartohen si male. Pra, cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni? Çdo gjë që është në tokë, do të zhduket e do të mbetet vetëm fytyra, qenia e zotit tënd, plot madhëri dhe nderim. Pra, cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni? Atij i lutet gjithkush që ndodhet në qiej dhe në tokë, e në çdo kohë, ai ushtron fuqinë e gjithëmbarshme. Pra, cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni? O ju dy barrët e tokës, njerëz dhe xhinde, së shpejti do të caktojmë gjykimin tuaj, pra cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni? O xhinde dhe njerëz, nëse keni fuqi të përshkoni kufijt e qiejve dhe të tokës, atëherë përshkojini ato, por nuk do të mund ta bëni këtë, përveçse me një fuqi të madhe nga Allahu. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? kundër jush do të dërgohen flakë zjarri dhe tunxh i shkrirë, si dënim për mohimin e dhuntive të Allahut dhe ju nuk do të mund të mbroheni. Pra, cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni? Veç kur të çahet qielli dhe të bëhet i kuq si trëndafili në ditën e kiametit, Pra, cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni? Atë ditë, njerëzit dhe xhindet nuk do të pyeten për gjynahet e tyre. Pra, cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni? Keqbërësit do të njihen sipas shenjave dhe do të kapen për ballukesh dhe për këmbësh. Pra cilat dhundi të zotit tuaj po i mohoni? Ja, ky është xhehenemi, të cilin e mohonin keqbërësit. Ata do të sillen në mes të zjarrit dhe ujit të valuar në kulm. Pra, cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni? Për ata që i frikësohen paraqitjes para zotit të vet, do të ketë dy kopshte. Pra, cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni? Kopshtet do të jenë të mbjellë me pemë që bëjnë hije. Pra, cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni? Në ta do të ketë dy burime që rrjedhin. Pra cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni? Dhe prej çdo fruti do të ketë nga dy lloje. Pra cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni? ata do të jenë të mbështetur në shtroje, anash me armaç mëndafshi e frutat e dy kopshteve do t'i kenë afër sa t'i kapin me dorë. Pra, cilat dhunti të zotit tuaj, po i mohoni. Atje do të ketë virgjëresha syulur, të cilat para tyre nuk i kanë prekur as njerëz, as xhinde. Pra cilat dhunti të zotit tuaj, po i mohoni. ato do të jenë si rubin dhe korale. Pra cilat dhunti të zotit tuaj, po i mohoni? A ka shpërblim tjetër për të mirën, veç të mirës? Pra cilat dhunti të zotit tuaj, po i mohoni? Nën këta dy kopshte, do të ketë edhe dy kopshte të tjera. Pra cilat dhunti të zotit tuaj, po i mohoni? ato do të jenë të stolisura me gjelbërim. Pra, cilat dhunti të zotit tuaj, po i mohoni. Aty do të jenë dy burime që gulfojnë, pra cilat dhunti të zotit tuaj, po i mohoni. Atje do të ketë fruta, palma hurmash dhe shegë, pra cilat dhunti të zotit tuaj, po i mohoni. Në to do të ketë bukuroshe virtytesh të mrekullueshme, pra cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni. Atje do të ketë hyri syzeza nëpër tenda, pra cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni. Ato hyri nuk i kanë prekur para tyre, as njerëz, as xhinde, pra cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni. Ata do të rrinë mbështetur në shtroje të gjelbra e qilima të bukur. Pra cilat dhunti të zotit tuaj, po i mohoni? Qoftë lartësuar emri i zotit tënd, plot madhëri dhe nderim.